这是一朵笑话，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》，今天要帮助你把自己看得更透彻。Let's go。感动、伤心、肉体的痛、生气、担心，请从这五个情绪中排出自己最容易哭的原因到最不容易哭的原因。 从感动的排序可以知道，不是跟你很熟的人会觉得你是把感动排第一的人。你是一个常常把自己藏起来、很有神秘感的人，你不容易接近。把感动排第二的人，你很会关心别人，很容易发现身边有人不开心。把感动排在第三的人，你很傻很怪，想做什么就做什么。 把感动排在第四的人，你是一个不成熟、老是被别人担心的人。把感动排在第五的人，你是一个很聪明、让人家很尊敬的人。从伤心的排序可以知道，跟你很熟的人觉得你是。如果你把伤心排在第一。 你对很多事情要求都很高，不过大多时候，别人都会觉得你太固执。如果你把伤心排在第二，你是一个黑白分明、是非对错分得很清楚的人，可以跟你讲道理。如果你把伤心排在第三，你是一个心思细腻的人，不会表现出伤心的样子。 不过，其实大家都看得出来。如果你把伤心排在第四，你的自尊很强，你会想很多才做选择。如果你把伤心排在第五，你是一个外刚内柔的人，你的内心并没有那么坚强。